Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk buah yang mendapat sebutan buah surga berikutnya adalah buah zaitun Buah zaitun telah menjadi bagian penting dari makanan dan budaya Mediterania selama ribuan tahun Zaitun berasal dari Timur Tengah khususnya daerah Levant yang sekarang dikenal sebagai Suriah, Lebanon, dan Palestina. Pada zaman kuno, orang-orang di daerah ini mulai memanen buah zaitun secara teratur dan memanfaatkannya untuk minyak dan makanan. Zaitun juga digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Kemudian penyebaran budaya Mediterania membawa buah zaitun ke seluruh wilayah Mediterania termasuk Italia, Spanyol, Prancis, dan Yunani. Di sana, zaitun menjadi bahan makanan yang sangat penting dan menjadi lambang perdamaian, kebijaksanaan, dan keabadian. Pada abad ke-16, penjelajah Portugis membawa zaitun ke Amerika Selatan dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Sekarang, zaitun ditanam di seluruh dunia, tetapi sebagian besar diproduksi oleh negara-negara Mediterania. Selain digunakan sebagai bahan makanan, minyak zaitun juga digunakan dalam perawatan kulit dan kecantikan. Wajah itu disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu makanan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. minyak zaitun juga disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu sumber kebaikan. disebutkan sebagai minyak yang diberkahi dan memiliki sifat yang istimewa. Banyak penelitian modern juga telah menemukan manfaat kesehatan dari minyak zaitun, termasuk kemampuannya untuk mengurangi risiko penyakit jantung dan kanker. Oleh karena itu, zaitun dan minyaknya dianggap sebagai makanan yang sehat dan dianjurkan untuk dikonsumsi. Buah zaitun dan minyaknya memiliki banyak manfaat kesehatan yang telah didukung oleh penelitian ilmiah, diantaranya menjaga kesehatan jantung. Minyak zaitun mengandung asam lemak tak jenuh tunggal yang dapat membantu menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik sehingga dapat melindungi kesehatan jantung. Mencegah diabetes. Konsumsi minyak zaitun dapat membantu mengurangi risiko diabetes tipe 2 dengan meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi resistensi insulin. Mengurangi risiko kanker. Zaitun mengandung senyawa antioksidan seperti polifenol yang dapat membantu melindungi sel dari kerusakan oksidatif dan mengurangi risiko kanker. meningkatkan kesehatan otak. Minyak zaitun mengandung senyawa fenolik yang dapat membantu melindungi sel otak dari kerusakan oksidatif dan meningkatkan kinerja kognitif. Menjaga kesehatan kulit. Minyak zaitun mengandung vitamin E dan senyawa fenolik yang dapat membantu menjaga kesehatan kulit dan mencegah penuaan dini membantu menurunkan berat badan. Konsumsi minyak zaitun dapat membantu meningkatkan rasa kenyang dan mengurangi nafsu makan, sehingga dapat membantu menurunkan berat badan. Selain itu, buah zaitun juga mengandung nutrisi penting yang dapat membantu menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Lemak Buah zaitun mengandung lemak sekitar 11-15% dari berat buahnya, terutama asam lemak tak jenuh tunggal mupa dan asam lemak tak jenuh ganda pupa. Kandungan lemak ini terutama terdapat pada biji zaitun dan minyak zaitun. Karbohidrat Buah zaitun mengandung karbohidrat sekitar 4 6% dari berat buahnya. Mayoritas karbohidrat ini berupa serat makanan yang bermanfaat bagi pencernaan dan kesehatan usus. Protein Buah zaitun mengandung protein sekitar 1 hingga 2% dari berat buahnya. Meskipun kandungan proteinnya tidak tinggi, namun protein yang terkandung di dalamnya bermanfaat bagi pertumbuhan dan perbaikan sel-sel. Vitamin Buah zaitun mengandung vitamin A, vitamin E, dan vitamin K. Vitamin A dan E bermanfaat bagi kesehatan kulit dan mata, sementara vitamin K berperan penting dalam pembekuan darah. Mineral Buah zaitun mengandung mineral seperti kalsium, magnesium, besi, dan kalium. Kalsium dan magnesium bermanfaat bagi kesehatan tulang, sementara besi dan kalium bermanfaat bagi kesehatan darah dan jantung. Antioksidan Buah zaitun mengandung senyawa antioksidan seperti polifenol, terutama olerofein yang bermanfaat bagi melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif. Kandungan nutrisi tersebut terdapat pada buah zaitun segar atau olahan seperti minyak zaitun, zaitun asin, zaitun hitam, dan zaitun hijau. Namun perlu diingat bahwa olahan zaitun seperti zaitun asin dan zaitun hitam mengandung kadar garam yang tinggi sehingga perlu dikonsumsi dengan bijak. Demikianlah manfaat buah zaitun beserta kandungan nutrisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.